Hi julle, hi van Stensel Hoeksie. Vir die wat nog nie subscribe het nie, druk die knoppie daaronder en subscribe om kry die nuutste craft video's. En dan vandag se craft video is so 'n bietjie van die art blocks of die kunsblokke. Hierdie is een wat as jy my sosiale media volg, sou jy gesien het ek het hierdie een gedoen. Hierdie is gedoen met jou dasklei, verder net bewoording en dan sit nou maar net die opbou van jou verf en bietjie distressing en so aan. So vandag gaan ek 'n bietjie op hierdie idee speel, 'n bietjie iets anders doen. Um die wat my nou al ken is sal weet ek is besig om bietjie meer my dekor my huis te verander. So ek gaan meer na jou bouhou um kan ek maar sê tipe dekor toe wat baie minimalisties is en dit in hierdie art blocks of hierdie kunsblokke gaan hom bittergoed daartoe leen. So hierdie is nou maar afkatshout wat ek net opgesny het. So alles geensins 100% gelyk of alles nie, maar net 'n vinnige ehm um, ding wat ek gou vir julle wil sê. Julle sal sien ek het hulle alles verskillend. So al die blokke is plain pinehout wat ek nou net opgesaag het. Hierdie is gesteen met Grip Seal se teak. So die teak gee vir hom daai bietjie oranjerige kleur. En dan hierdie ene is gedoen met Genkem se Imboya. Jy kry dieselfde Imboya ook in Grip Seal, so daar's verskeidenheid op die rak wat jy kan gebruik, maar dit is wat jou Imboya doen. Wat ek wel gedoen het nakie Imboya opgesit het, het ek hom lig weggeskuur want ek wou daai amper dryfhout effect kleur kry. So dis hoekom hy so vaal lyk. Like. Goed. Dan hierdie ene kan ons 'n bietjie meer speel met decoupage en klei en so aan. So goed, kom ons sit die ander blokke weg en dan begin ons. Goed, hierdie blok van my gaan ek nou hierdie stencil, is een van die stencils wat ek by Stencil Works het. Julle is meer as welkom om my te kontak vir bestellings. Ehm um, ja, en dan wil ek nou graag hierdie omdat ek vir die Bauhaus effek gaan, soek ek daai regte amper triangle effek. So nou gaan ons net hom stensel. En dan gaan ek nou sommer met Calamese se tulip gaan ek dan nou die stenselwerk doen. Ek gebruik altyd maar daai bietjies wat binne in jou dekseltjie is. Dap hom en dap hom af. En dan gaan ek nou begin hierdie ene het sy eerste laag magnolia ja, opgekry en toe ek hom net ligweg geskuur net om die verf gee jou mos daai grove afwerking soos net om hom glad te kry. Nou begin die lekker deel want nou gaan ons die verf begin opbou. As ek nie my hande verf in die proses nie. Goed, nou wat ek gaan doen is ek gaan nou begin om die verf op te bou. So omdat ek hom wil tekstuur gee, gaan ek nou nie noodwendig net die hele tijd in één richting verf nie, en ek waar nie oor verfstrepen nie, want dit is ek eindelijk wat ons wil nie. Ons wil tekstuur inwerk, so selfs boe waar ek eh, gaan decoupage, verfe kom nou maar net, so dat ek uh, lekker solide achtergrond het vir die decoupage papier, En dan begin ons hier onder gaan ons nou maar net die vers so bietjie van opbou. En hoe meer hoe dikker jy dit wil hê, hoe meer vers moet jy opsit. En ja, moenie vergeet om julle rande ook te doen nie. goed en dan sorg net dat jou hele blokkie gedek is. Goed, die ander het ons dan nou gestensel. Hierdie ene is nou lekker droog. Hy het twee lae op. Ek gee hom altyd so vinnig 'n skuurtjie tussenin net om hom plat te kry en dan gee ek sy tweede laag skuur ek nie. Hierdie is 'n eh, Karoo Chic print. Eh, dis een van die A3's, soos julle weet, ek gebruik nooit dalk die hele prentjie so baie keer daai offcuts hou ek eenkant vir juis hierdie klein projekte. So hoe ons hulle nou vassit is ek wil nou hê hy moet 'n bietjie van 'n spasie daar hê want ek het klei embellishments wat ek gaan gebruik. Ehm um, Hierdie is my klei embellishments. Dis gemaak van dasklei, airdry klei wat ek laat droog word het. Um en ek gaan hulle daaronder sit en dan gaan ek nou hierdie prent so ek soek 'n bietjie spasie waarmee ek nog kan speel. So as julle wil sien hoe ek die Maldit Malds gebruik, julle kan gaan kyk, daar's 'n TikTok video waar ek vinnig wys hoe ek my malts gebruik. So julle is welkom om daar te gaan kyk. So ek dink eerste moet ek begin deur my embellishments vas te plak. Ek gebruik uh van Rein Design se uh embellishment gom. So ja, jy kan houtgom gebruik, jy kan ehm um, jy kan taalflex ook gebruik um, smeer maar lekker genoeg van die gom aan ek gaan dit nou soms so met my vinger doen dat hy nou lekker vast is onthou altyd dat as jy met hierdie gom werk die gom krimp 10% so maak voorsiening daarvan laat hy bykie oor laat jy hom kan afsny as hy droog is. is in die winter is die gomming goed baie kouer, so dit vat 'n rukkie om droog te word jou verf ook. Moet jy nou net nie gemors maak soos ek nie. Kan jy hom daar plak? Plak dit lekker stewig vas gaan nou net my hande sommer met 'n wipe afvee sowel as daai gom wat so uitge peel het daar. Ja, en dan los jy hom nou net om heeltemal droog te word. Maar ja, ehm um, nou gaan ek gou-gou my prent ook vassit want nou kan ek 'n redelike idee kry waar kom wil hê. Dis altyd beter om jou goed bietjie groter te sny as wat jy wil om dalk gaan gebruik, maar jy dit kan jy altyd as hy droog is afskuur. So ek gebruik nou, jy kan enige sealer gebruik. Ek gebruik Calamese Swite sealer. En wat lekker is van hierdie papier van Karoo Chic is jy hoef nie eers te smeer nie. Jy kan dit sommer regdeur doen dis een, die fibers is baie wijd so, al wat jy nou hoef te doen, is om hierdie ding vast te sit so, maak maar seker, hy steen die rand, laat hy nie lig nie, Goed, ja, en dan los ons hom nou om droog te word en dan sluit jy die afeindiging werkwys. Daar's hy. Jy is nou droog, die decoupage papier is droog, so wat ek nou gaan doen, ek vat sommer 'n stuk skuurpapier. Hier is 'n 130 120 grit en al wat ek doen is ek skuur hom bietjie. En soos wat jy skuur, sal jy sien dat hy begin loskom. Dis hoe ek hom maar doen om 'n perfekte rand te kry. Ah, site. So nou is haar kant tereg. Nou gaan ons begin deur die antique glaze. jullie sal sien ik ek gebruik rust aluminium sinne. En dan gaan ons nou net gou dit opmaak as ek dit nou kry. Nou vat jy jou kwas. druk hom in en dan veral by die by jou embellishments sorg dat jy genoeg insmeer laat hy basies gaan lê in die groewe nie nou. Sal die hele ding 'n antiekie feel gee. So wat ek gaan doen is ek gaan nou maar oral met my kwas in waar my agtergrond deel is. En dan vat ik mijn lappie en ik veer af. Net om een antiek feel te krijgen. Ik kan hem niet in de kant op vatten. en onthou maar om jou kante ook te doen kan hom nou 2 of 3 laag gee. Dit hoef nie net een laag te wees nie. Jy kan hom die pat effek ook gee, dan kry jy baie meer tekstuur in hom in. Okay. kan jou embellishments verf hierdie airdry as hy droog is. As jou klei droog is, kan jy gaan en jy kan jou embellishments gaan verf en dit dan ook draai brush of of antique hoe ook al so hier is die blokke nou klaar. Ehm um, gaan vir julle sit die verskillendes bymekaar en dis so maklik is dit om blokke te doen vir jou huis wat jou tema weerspieël. Hulle sit gewoonlik so 9 blokke bymekaar afhangende van die grootte van jou blokke. Maar ja, ek hoop dit gee julle idees wat om te doen met julle afvalhout en om 'n bietjie lewe in jou mure te bring. Maar ja, ek hoop julle het 'n lekker week en sien julle volgende keer. Cheers.